хлопці стоять, е, дивляться на те, що там відбувається. Що нам викликати пожарну машину? Ну і що оце тепер? Що робиться, да? І це Будаква. Горить. Горить ліс.